हेलो लोग गाइस तो देखो उस बंदे को कैसे मारता हूँ मैं ठीक है ठीक है देखो देखो आप देखते रहो एक किंग हूँ मैं किंग को कैसे मारेगा ये लोग ठीक है देखते रहो देखते रहो हाँ, हाँ अबे साले जोन में रह के भी इसका मारन नहीं हो रहा है रुको देखो स्कूलवा लगाऊंगा उतरते उतरते मारूंगा उतरते उतरते हेडशॉट दूंगा हेडशॉट दूंगा अरे भाई ये कैसे अरे मैं हेडशॉट देने वाला था वो कैसे मार दिया किंग का मार दिया बैंक जो किंग का मार दिया अरे भाई क्या ही बोले क्या ही बोले ठीक है